پنجاب څنګه دی را منډي دي څنګه ها ته غلامه ته دی پنجاب سپیا پنجاب پنجاب دی را منډي څنګه ده بس پکې چلی ګل ته انتحاری نه کیږي ما په مسجدو کې انتحاری کوي بی غیرتا طالب چې مردار شي ورورال ته به چین ته خزه ولېږي څو تاسو خزه ای خبر ته شته ستانه زم کې ټولې دي ما کې سي ته وښه په پر پدر دي نه لاچ خبره ته وښه طالب زمنګ په ساحو کې ګوره وګورې سي ما خبره ته وګورې سي ما خبره ته وښه ما خبره ته وښه ما خبره طالبان خزي لري کنه لري انا می سوال جواب راکا اوس موږ ګوره ته د نبی اسلام په دې به او پر پدر دي د پلان نه لاچ و چونیا و دي پنجاب سپیه دي برتانیا دي انګلستان دي رمنډې پیداوار خبره ته وښه طالبان خځه لري کنه دا خبر الحمدلله طالبان تعالی خې عزت ورکړې په دنیا کې ما یعنی خځې نه لري ما تا نه عزت پښتنه نه کړې سوال ته میرا شه طالبان خځې کوي کنه کوي ودونه لري کنه زه دا درته وایم ولې نبی علی السلام حدیث دا خلاص شوه یعنی لري دا څه ته وښه کیسه ته وښه طالب پښتني خدي سره وده کوي که پنجابي سره پښتني سره کوي کنه ځان پښتوني حسابوي الحمدلله موږ ټول افغانان یو د افغانستان کې اوسېږو دا هغه چیرته ویو هغه صحیح تا افغان تا پښتوني طالب خزه کوي پښتانه یو پښتانه خزه تا ته پلار کور پرې دی مور کور پرې دی ورونو کور پرې دی تا ته راشي تاسو په ګن ته راشي سر درته کېږي ته لاړ شي بم کوي پسې وتړې خپل پښتونم قتل کې بس صحیح شو ګوره اوس ګوره یو خبر ته لنډه ګوره ما سره ته ته چې ما ته موضوع منتخب کړه په مغه موضوع به وغږیږي ګوره بحث ډېر وږیږي نورم ګوره لنډه مسلې ته کار وشه چې زموږ مونږ شغال شوی کفار نه تخته الحمدلله موږ د تختیدلو خلک نه یو موږ چې دومره شوی دا د دې نه دا لمې دي دا د تخت لمې دي په مخ نه ښکارا کوي پنجاب کې ناسي وروره خزه دي چیرته ده افغانستان کې ده که پنجاب کې دې خبرې کې ما تاسو به حاضر تر سما د مقصودی بحث نه نه نه نه زه تا نه د دې سوال کوم چې دوانه جان خزه دی وکړه مثال ته دوانه پاره ولې او سبا خزه کوي خزه راشي تا ته پلار کور پرې دی ورور کور پرې دی ټول خاندان پرې دی تا ته راشي دوانه جان وي ور پکې بل دا ور مړ کول نه غواړي دا قران کې رغلي کنه چې د خزه په شاته پوره کوي تلاړې کونه سي دی بم وته نو صحیح ده کونه دی پښتو کې والو ته دا خزه دي که سبا کوس ورکې دي دي مجرم تشبیه کوي ګوره تاسو خو دې بچ باس کو باس ته کنه زه درته هم چې ته ځوانې خزه وکې ځوانه خزه دې پړه ته مړ کې ته خزه به دي چاته کوس کوي کوه تندوس تو کوله دې دې ګرب ته وې کزه یا خبر ته واشه زلته لاندې خبره کوم د نبی علی السلام مبارک ته چې حضرت حمزه نن شهید شو دغه بچان پښه کاو اې دې ساتنه د هر څه ساتنه به الله کې کوشي الله لازم کفار مردار او تاسو کو دې کو پر دفاع کوي کنه هغه کفار مردار او تاسو اوس هم کفار سره ناس یو روسان سره پنجابیانو سره چې په یو تار موږ اوس محمد رسول الله ته ځان خبره برو هغه کفار سره جنگو هغه جهاد کوله ته جهاد کوي دا خو جهاد دی دا خو جهاد نه ده یو جهاد وی یو جهاد وی ته جهاد کوي دا د روسانو د پوتینیانو د پنجابیانو ولا تر دې عملي کوي خپل افغان مسلمانان قتل کوي ته کافر خوارج ته جهاد کوي جهاد نه دی جهاد مونږ کوو چې تاسو سره وي د انګريز بچي څه شوي